शिल्पकार तू भारताचा सर्वमुख नायका जोडल्या रुही त्या परंपरा दिव्य तेज सकल न्यायदायका जीवन तुझे आम्हास प्रेरणा दाही दिशा तुझीच गर्जना भीमराया